Finca Monteverde. Proyecto agrícola que nace en la zona de los Cuxtepeques del estado de Chiapas, México. Nos dedicamos a la producción de papaya maradol de alta calidad, siendo esta cultivada en la región de la Concordia, reconocida por la calidad de la tierra y sus condiciones ambientales únicas y a la producción de café, cultivado en la región de Jaltenango, Chiapas. Productos con los que apostamos desde nuestros inicios, con el uso de alta tecnología y con una estructura empresarial organizada que nos permite ser una empresa en constante crecimiento en la producción, ofertando y distribuyendo nuestros productos en el mercado internacional. Impetuosos en crecimiento, Buscamos atender las demandas de los más prestigiosos mercados, cumpliendo con los más altos estándares de calidad de nuestros productos. Con estos valores de competitividad, nuestra empresa busca la formación de alianzas comerciales sólidas entre nuestra producción y los comercializadores para lograr obtener un crecimiento integral, cliente, productor y empleados. En Finca Monteverde, somos emprendedores con el afán de mantenernos siempre actualizados y correspondiendo a las demandas de los clientes más exigentes, dividimos nuestra producción en productos de oferta permanente y productos de oferta temporal. Contamos con oficinas en el estado de Chiapas y distribuimos nuestros productos en Estados Unidos a través de Grand Produce, manteniendo la calidad que nuestros clientes merecen. Para conocer más acerca de los productos que Finca Monteverde ofrece, visite nuestro sitio web www.fincamonteverde.com. Finca Monteverde, en el corazón de Chiapas.